天川しずきのゼロからでも OK お絵かき講座の天川しずきです。今回はこのような密度の高いイラストの描き方を紹介します。ポイントはまとまり感。図形から楕円を選びます。線を作成をクリック。ドラッグして円を描きます。円の内側を埋めるように当たりを描きます。キャラはデッサンドールのポーズをもとに描きました。 ハロウィンなどで検索して関連アイテムでキャラの周りを埋めます。ラフは色も塗ってバランスを整えます。配色は Adobe カラーの探索でハロウィンと検索をかけて色を選ぶと簡単です。Adobe カラーの URL は概要欄に記載しておきます。ラフをさらに整えます。線を清書してアニメ塗りをして完成です。楕円を目安にするだけで簡単に密度の高いイラストが描けるので、興味がある方は是非試してみてください。 終わりご視聴ありがとうございます。お絵かきに正解はありません。どんどんアレンジを加えたり、自分なりのやり方を見つけて、完成イメージに近づけてくださいね。それではお疲れ様でした。